Mogu li kod vas platiti ove knjige karticom? E, možete, ali nama je bolje gotovinom. A zašto vam je bolje gotovinom? Evo sad ćete vidjeti kad uplatimo. Evo, upisao sam PIN. Vidite, vi ste uplatili 100 kuna, a mi smo dobili 95. A tako, Znači banka je uzela 5 kuna za proviziju, a ja sam mislio samo da nama uzimaju za članarinu. Da, plaćajući karticom svaki 20. proizvod koji kupite poklanjate banci.